ወጣበትን ሳልፈጁን ትልላናባ ሳልፈዳ ወደ ለማጀዝ ወደ ለማጀዝ ብሪት ታዲያ ቤቱን ይፍተኒ ሁመተ ኦሮሞ መቃመሌስትን ውጆለን ኦሮሞ ሁመኒ ኦሮሞ ኢትዮጵያ አንገ ኢትዮጵያ ጉዲሴ አንገ ኢዝን ሁመተ ኦሮሞ አንድ ሰልፈሲሳ jirትን ሁመኒ ኦሮሞ ኢትዮጵያ አንገ ከናሁ Mana qabamaa jirtan mataa dhuga qabiisaa jirtan nusaaf machiisaa jirtan ijoolleen Oromoo nama ajjeesan namni nama ajjeesa akkam qabatamu namni uummata bitaa jiru namni nama qalu akkam akkamitti nama nama qalu akkamitti geejjeessan saalfannaa saalfannaa nu sannifsisan uummanni Oromoo hammataa nama uummanni Oromoo ajjeesa kana beekuun isinirra jira. teessu Itoophiyaa akka guddisee hammee uummata Oromoo Itoophiyaan haa lalistu Itoophiyaan haa guddattu Itoophiyaan haa jiraatu Itoophiyaa akka guddisee uummata Oromoo. Uummanni Oromoo uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti kabajamee kan ture har'a mataa adda gadi qabatu kan isin isin warra warra gibbii